وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج يترجون Sapana الفقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا الفقراء